Uh, ¡Excelente! Ja. Uh, that hurts! ah! Ah! Why, ya, ya, ¡Ah! Le ah. dije que había sido What? Pero no me quiso escuchar. Oh my god!